Kibwana kinamwoga samaki, Kigwendo Kigwendo yupo yuko Dar es Salaam, yupo tumeona jana hapa nakatembea na gari, yupo Kigwendo yupo, hawakuamini kama nipo, yupo Kigwendo yupo. Kidogo naimba kijimbo kidogo, maharage samani mboga mtunda, akikumbuka ukimwila inadunda, kepekitikenkepekitepeki mtandumtamtamtamtamtam. Hasa ukiona vile watu wanacheka nani baba Mzaramo eh, wanakuja njoo njoo mama njoo mama njoo njoo eh. Mimi kuna baadhi wa marafiki zangu wanaambia bwana Mzangi huko chini huko mm. watakumaliza mwanangu mm. huko chini kuna ushindani afu na watu wazima watu wengi kule chini wachawi wachawi mm. Ni katika mwendelezo wa matukio, habari pamoja na mikasa. Hii ni exclusive kali na kubwa kutoka kwa mkali na mkubwa katika tasnia ya uigizaji pamoja na uchekeshaji Kingwendu lile Tunakwenda kuyajua mengi ambayo hukuwahi kuyajua kuhusu yeye. Wengi tumekuwa tukiziona kazi zake, tukizipenda kazi zake, sio tu Tanzania, Afrika na dunia nzima, na sasa hivi amekuja kivingine na na mengi mazuri na makubwa tu.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 Eh bwana, asante sana, nashukuru. Kitambo sana kwenye game sana. Hongera kwa kudumu kwa muda wote. E bwana, nashukuru pia na hilo. Kwa anayekutazama, wengine wamekuwa wakimfahamu Kingwendu, wengine ni wadogo, wamekuwa wakubwa, na bado kazi ni kubwa kwa ukubwa ule ule. Ni kweli. Siri ya mafanikio, tuanzie hapo. Siri ya mafanikio bwana, kwanza unapokuwa star mm usio unajiona sana mm. bwana mm. Unapokuwa star uwe karibu sana na jamii, uwe karibu sana na washabiki wako, unaona bwana mm. Uwe mkarimu sana kwa washabiki wako, halafu pia usijisahau kwamba ushaliona mistaa tena kila unakopita mitaani fulani kingwendo kingwendo unatutumuka, unavimba, kwamba mesta, unajisahau, unasahau kazi yako inayokufanya uwe star. Hiyo ni mbaya sana. Kwa hiyo hiyo ndio siri kubwa sana ya kutaka udumu mpaka hivi leo mpaka hivi leo na kizazi kinachokuja eh, na pia huo mbunifu Hongera sana kwa mm, mm, mm. Ubunifu nimependa. Sasa kwa kuishi vizuri nao raia au mashabiki wanajua kwamba Kingwendu alizaliwa mwaka gani na wapi? hawajui. Ehe, tuanzie. Wanajua tu kwamba Kingwendu mzalamo piu sketi na blouse, lakini <laughs> hawajui nimezao mwaka gani eh, wala na wala hawajui kinemu yangu kwamba na jina langu la kuzaliwa hawalijui, mpaka wasome kwenye gazeti au waone kwenye interview fulani ndio wanasema yes. Mm. Lakini eh, kiukweli mimi ni mzalamo Pius sketi na blouse mm. ambaye ni mzaliwa wa wilaya ya Kisarawe, kijiji kinaitwa Marumbo. mm. eh, wazazi wangu wamejenga Ilala. Sasa sisi Wazaramo ndo wenyeji wa Dar es Salaam. Wazazi wangu wamejenga Ilala Mchikichini, Ilala mtaa Kilosa, Ilala mtaa Moshi. mm. Humo mote tuna nyumba zetu. eh, na mimi kipindi hicho wakati nasoma kijijini, wakati wa likizo wanakuja pale kwa baba Ilala nakaa mtaa mtaa mtaa Kilosa kwa baba kidogo, naenda kwa mama kule Mchikichini, naona nakuja kwa, kwa kaka yangu marehemu kaka Mwalami mtaa Moshi mm. naona kwa hiyo mimi ni Mzaramo kabisa na nimezaliwa mwaka e, tarehe tano mwezi wa pili 1968 katika familia ya watoto wangapi? Katika familia ya watoto ya watoto dada dada dada watu watano wewe ukiwa wa mimi nikiwa wa uh, watoto wa, watoto sita mm. nikiwa wanne eh mimi nikiwa wanne afu kuna ndugu zangu wawili wananifuata ba baada sasa ya, ku, ya kuzaliwa yeah. wazee pale Ilala umezaliwa huko Uzaramoni Kisarawe lakini baadaye umekuja kukulia huku nikakulia mjini mjini Ilala Mchikichini. Kipindi hicho Kisarawe mm. wazee walikuwa wakikuita au ulikuwa ukiitika kwa jina gani? Rashidi. Rashidi. Eh, Rashidi Mwishe Mzange. Asante eh, sana. Eh. Na kweli ni majina ambayo watu mpaka wayakute kwenye magazeti. Kingwendu mm. Kingwendu ilianzia wapi na mwaka gani? Very nice Kingwendu bana imeanzia kwenye sanaa. Mm. Ehe, mwaka tisini na tisa mbali kidogo kuanzia 68 eh, eh hapa hapa hapa 68 kuzaliwa mm. shule na elimu maisha ah, Kingwendu eh, yalikuwa sawa sawa pale. Mimi shule 77 na saba nilianza darasa la kwanza shule ya msingi Kivukoni mm. Mfuru Kivukoni ndio ehe ama Mfuru Kibaoni mm. Unaona, nimeanza pale 77 saba mpaka 84 nimemaliza darasa la saba mm. lakini kutokana na kimo changu kidogo mm. na zamani kunategemea kwamba ukimaliza shule unapa, unaenda mjini kutafuta kazi, unapata kazi. Lakini mzee akanishauri kasema, hapo ah, kimo chako hicho bado unaonekana mdogo mm. kwa hiyo ukapata kazi yoyote. La msingi wewe rudia tena shule darasa la kwanza. Ulikuwa umefaulu hujafaulu? Ah, nilikuwa sijafaulu. Uh -huh. Ila yani umemaliza ukarudi darasa la kwanza? Ah, mzee alinishauri kwamba sasa hivi uwezo ukapata kazi, sababu unaona mimi mfupi jinsi nilivyo. Mm. Unaona bwana, na udongo wangu jinsi ulivyo au sio udongo wa kuzeeka kizembezembe, yani kwamba hapo ukiniangalia sasa huyu anaweza kuwa na miaka labda 35 ama 45 na ndio kabisa mimi eh, nilikuwa nafikiria 45 45 sikufika eh, 40 43 42 eh, sasa kuna 54 mimi na 54 ah. mpaka sasa hivi mwaka umegonga una 54 na maana ikifikia tarehe 5 mwezi wa pili mm. napiga 54 kamili yeah. Sasa mtu kimwambia hamsini na nne hamna, wewe huwezi kwa na. Kwa hiyo mimi nina ule udongo wa, wa kulisi kwa babu na kwa babangu mm. eh, ukarudi darasa la kwanza. Okay, mzee akanishauri nirudi la kwanza, lakini katika kurudi la kwanza nikamwambia kama kusoma nikasome kwa mama Marumbo mm. kwa sababu kutoka pale Mfuru kwenda Marumbo ni kilomita tano mm. baba ametoka Mfuru ameenda kuoa Marumbo, ndio unaona bwana mm. ehe basi akasema sawa, mimi nikaenda kusoma Marumbo. Ndiyo. Kwanza kabla sijasoma Marumbo, baba alipata na ajali ya kuumwa na mbwa vichaa, kipindi hicho mbwa nini. Mm. Kwa hiyo akaumwa na mbwa na kipindi hicho matibabu, uchome sindano sitini mm. kwenye kitovu, umeelewa? Kwa hiyo katika ile baba kumpa nafasi aje Dar es Salaam kuchoma sindano 60 mimi ndo akanipeleka kwa kakaangu mzee Hamisi Mzange mm. Kikwete, Mfuru Kikwete, maana kuna Mfuru kwa Mshindo, Mfuru kwa Korogombe, Mfuru Kikwete mm. Mfuru Kivukoni mm. sasa mm. ni Mfuru Kikwete, iko ilikuwa na mdomo kwa mdomo hivi vitongoji mm. kwa hiyo nikakaa pale nikaanza pale kusoma darasa la kwanza Mfuru pale hiyo ni awamu ya pili. Awamu ya pili sasa mpaka mm. la pili, baba akapona. Alipopona nikamwambia mzee, mimi niamie kule Marumbo kwa baba kwa mama mm. Akasema sawa, ina shida. Kwa mimi nimeamia Marumbo nikiwa niko darasa la pili, awamu ya pili hiyo. Mm. Kwa hiyo mm. kule Marumbo mimi sikumaliza, nimeenda nikiwa darasa la pili, hiyo ni awamu ya pili sasa. Mm. Kwa maana nikaanza bara la pili, nikaingia la tatu, nikaingia la nne, nikaingia la tano Nilipofika na tano mm. sikuweza kuendelea kwa sababu umri tayari nishaanza kuotota vindevu na nini na nini, naona bana mpaka nikaonekana kama ni mwalimu na mimi na nini, naona kona sasa hii shida naona nikaanza kukisiwa kisiwa vibaya kwamba natembea na mwalimu, sababu walimu wa kike walikuwa wako wengi kuliko wa kiume, pafu ni vibinti vidogo vidogo, mm. unaona. Kwa nikaonekana kwamba labda mimi nishaanza mambo fulani fulani, natembea sasa na walimu wa kike na nini, nikaona hii ni shida. Nikaamua kuacha mimi mwenyewe tu, nikaambia bwana, mimi basi shule sasa, nimeshakuwa mtu mzima na nini napewa adhabu na mtoto mdogo sometimes, kitoto kidogo kidogo kinaitwa kiranja, kinakuja kinanipa adhabu, anatumwa na walimu wasionipenda, wanani ananipa adhabu, kitoto kidogo mm. eh, naweza kukibaruza hata makofi, alafu ukapata matatizo, na hii sio shida, hizi salamu au walimu au walimu ambao walikuwa hawakupendi mm. ukihusianisha na tukio la kwamba walisema au ilikuwa maneno kwamba unatembea na walimu, walikuwa kwa nini, kwa nini walimu kwanza walikuwa hawakupendi au wengine Uh, so unajua tena kushakuwa mtu mzima unalingana nao mm. Kwa si wanaona kwamba kumfundisha mtu mzima mwenzao inakuwa ni ngumu ama kitu gani mm. Wewe nikaona kuna dalili fulani kuto kupendwa baadhi ya walimu wa kiume mm. Nikaona hapa sio isiwe shida, sababu kama nilipomaliza nishamaliza mm. Na nilivyoanza kampuni ya bia TBL pale nikaenda kuchukua certificate yangu ya, nilipomaliza darasa saba mwaka 84 ambayo mfuru pale mm. Nikachukua certificate ndo nika nikaanza kazi pale lakini sijachukua certificate ya kumaliza darasa la tano Marumbo. Nikaona mimi shule nishamaliza, umri tulikuwa bado nani, kimo changu ni kidogo, kwanza nishasogea na nishajua nini na nini. Kwa hiyo ukaona urudi sasa uendelee na eh, kazi. Nikaacha mimi shule, nikaja kaka akaniita Dar es Salaam. Kwanza nilianza kukatakata mkaa kidogo na nina nini kama miezi mitatu hivi nikapata hela nini. Ndio nikaenda Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam kaka kanambia yes njoo kampuni ya mimi hapa nilipo mimi alikuwa assistant manager njoo hapa mm. depot Magomeni ndio sasa mimi nikadichomeka pale mwanangu maisha yakaendelea vizuri tu hapo una idea yoyote ya kutaka kuigiza au ilikuwepo hapo ilikuwa bado hapo nilikuwa bado tunachapa chapa kazi na idea kuigiza ikaja udalali wa Kariakoo maana nilipoacha kazi kampuni ya bia kipindi hicho Ah, na sio kama niliacha, waliingia South Africa, waliingia ubia mm. Ile kile kiwanda walichukua South Africa. Ah, sasa wale wakaja wakaita wafanyakazi wao na nini, sisi tulikuwa wenyeji wa pale, tukawa tumechekechwa, tukawa tumetupwa nje mm. Unaona, nikaona sasa, anyway ikaendaenda. Baada ya miezi miwili mitatu, brother nilikuwa namtegemea naye akafariki, akaaga dunia, akaenda mbele za haki nikaa nayumba sasa nifanyeje, nikawa na mwenyewe, ni bwana Dar es Salaam, nikaenda Kariakoo. Kariakoo nikazugazuga, nikaingia shimoni kule, nikaona wazee wazee wale madarai, nikaomba mzee na mimi nikusaidie kupiga piga debe. Akasema sawa, unaweza? Mimi naweza. Nikapiga piga debe pale, eh, nyanya hizi hapa, njoo angalie tenga zuri ile hapa, ile na nyanya safi ngumu ngumu mpaka chini, eh, njoo mama, njoo hapa, eh, basi ile ucheshi ucheshi wangu kukaribisha watu, wazee wakanipenda, wakaona yapo huko vizuri mm. Basi baadaye baadaye wakaja wakanikabidhi mikoba, nikawa dalali mimi sasa mm. Na mimi ndo nikawa dalali, napokea sasa mafuso yale matenga mengi nini na nini, nikaaminiwa pale, wakulima wananiamini, unaona mambo yangu akaanza kwenda vizuri. Baadaye sasa ikawa wale wazee wa Shimoni wananiangalia kwa kijicho fulani fulani, afu nishapata taarifa wale wazee ule wandengeleko wandengeleko wengi wandengeleko ndo hatari wandengeleko hawa wa, wa matumbi wa matumbi ndio wengi sana pale Kariakoo na wa Makonde mm. walikuwa na wana wana wa uchawi uchawi, na wanagana ogana, wanaumwa wanakufa, kaona huko na mimi itanikuta mimi bado kijana, acha niache. Nikatoka kule Kariakoo Shimoni nikapanda juu juu, sasa nikaa nachukua nyanya malikauli kule chini na mwaga pale tenga zangu mbili tatu, naweka nani viroba vingi tofu na mwaga saa kumi alfajiri, na mwaga pale safi matenga neka pembeni kama matenga tano ngapi, nachukua na sado zangu sado, na kwa sado kama 55 au 40, napanga panga kwenye sado pale kibao, zina milimita. Ikifika kwenye saa 11 kasoro utokutao wale wauza genge wanakuja sasa, nyanya bei gani sado? Sado hapo 2500 nipunguzie basi elfu mbili fungu, kuna panga fungu la mia mia mbili basi ile kuanzia saa kumi na moja kasoro papa mpaka saa mbili mimi nimemaliza naangalia faida nakuta napata saa themanini, faida imeingia elfu themanini eh, elfu ya kipindi hicho mwaka jana. hicho ilikuwa ilikuwa elfu mbili elfu mbili na no, ilikuwa tisini na nane tisini na nane tisini na tisa mm. E, kuja kwenye elfu mbili kabla sija ujaanza kwenye kuigiza Aha. Ah, huko sasa uongo napata labda unatoka hapa alfajiri saa tisa unaenda Kariakoo saa mbili ushauri. Ah, watu wanauliza huyu bwana anafanya kazi gani? Afu mbona ana hela? Mm. Eh, usiku aonekani saa tisa tu hayupo, saa mbili karudi afu ana hela na ni kweli unalipa elfu <laughs> themanini elfu themanini nyingi kipindi hicho kipindi hicho bati nasikia watu walikuwa wanunua bati la kujenga sio 3000 sio shilingi ngapi? Ah, ilikuwa shilingi 5000 panda panda kwenye lakini bado kwa 80 na maana yeah. unaweza kupata bati za nyumba nzima yeah. mm. yeah. Mimi nyumba yangu bati nilinuaga nakumbuka ilikuwa shilingi 9000. mm. 2006 ile okay. 9000 tisa tisa nikanua bati kama bati 38 na nane ndo zimetosha, ningezibaki kidogo unaona bwana. Mm. Kwa hiyo kipindi hicho sasa mimi ndio nikatoka Tanzania Boys kipindi hicho na, na brother nilikuwa namtegemea hayupo duniani, nikajikita mwanamume shimoni Kariakoo, nikawa msaidizi wa dalali, mara nikawa dalali, mara nikaibuka juu, nikaibuka nikaogopa kwa nako sasa, nikafariki, nikapanda juu, nikaanza kuuza kwa sado. Hapo sasa ndo nikapata ushauri kwa kwa uza sado wenzangu wale, bwana, eh, kwa nini usiende pale Kaole mwanangu, kwa kana mwogo mchungu, wewe mcheshi sana, wewe msanii ujue wewe eh Unajua ni bwana pola na na pola wateja. <laughs> Eh, mteja akisimama pale na kana ngoja eh, nyanya hizo nyanya mbovu hizo njoo. Kupunguzia. Utakuta na Yeye eh, jamaa na mimi na kule ana habari mimi namkonyeza mteja mzee na cheka cheka mtoto wake ngine. Njoo. Njoo utakupunguzia huko nyanya zao mna kitu. Kaika kanya moyo chini. Basi ngoja niangalie sehemu nyingine. Anakuja kwangu. Eh, kija pale sasa kwangu namchombeza. Mama hizi ndo nyanya unaweza kukanaza hata siku tatu zisiharibike. Nunua nyanya original bwana, tena kupunguza sabda 2500 na kufanyia 2400. Mm. Yeah, eh, basi nachukua sando nyingi nifanyie 2200. Hapana mama, ongeza ongeza. Basi ni 2300. Aidha, angalia inalipa ina shida. Ah, chukua sando ngapi? Achukua ah, sando 5, 2300, sando tano sio mbaya. Mm. Na mpala duniani. Mama wanakuja wengine na hivyo hivyo na achangamkia hey, eh, nyanya hapa nyanya original sina nini kidogo anaimba kijimbo kidogo marage samani mboga mtunda kikumbuka ukimwila inadunda kepe kitike shike kepe eh, vile watu wanacheka na baba Mzaramo eh, wanakuja njoo njoo mama njoo mama njoo njoo eh. Konya konya nimesema mdudu achooni. Takuta balu sosili kichupi mkono. Watu watu eh. <laughs> Watu wana wanapata muda basi nilikuwa nauza mimi saa mbili nishamaliza wanalima wanang'ang'ana mpaka saa saba mpaka jioni. Mimi saa mbili saa tatu nishamaliza niko nyumbani, nishaoga, nimetulia, nishaulamba, utafikiri mm. afisa fulani vile. Mm. Na vile vyangu hapo nina shida gani? Boss. Eh. Ehe eh, baada watu wakakwambia sasa unaonaje? Eh, watu wakasema wewe wewe bwana mzangi ni kwa naitwa mzangi sio kingwendo Mm. Kipindi hicho ni kwa naitwa jina la ukoo Rashid mzangi ni kwa naitwa bwana mzangi mzangi unaenda kule kaole bwana kina Mungu mchungu. Bwana Mungu mchungu anatembea na tetele pale. Yule ndo mzako sasa yule. Yule mzalamu na mzalamu. Eh, enda pale tukaone mambo yako bwana, sio naimbia imbia mitaani tu na nini. Ah, nikasema sasa pale kaole alafu sipajui Kaole wanafanya mazoezi wapi mm. Lakini ghafla bilivubu Mungu si Asumani akakutana na mwanangu Bambo Mbambulile Kilimanjaro hoteli kipindi kile kule na nini, kulikuwa na usahihi fulani unafanyika, naona bwana, tukaitwa kwenye mwenye kujua kuigiza, mwenye kujua kuimba, mwenye kufanyaje na nini, mnaitwa hapa wote mje tucheki, wanatafuta vipaji. Ilikuwa ni Klaus kipindi hicho, natafuta vipaji, nikaona yes, no problem. Mimi nika wa kwanza, misa saa 12 niko pale mara saa moja moja na nusu namuona Bambo Mm. namuona kwenye TV sasa nikawa namuona live Bambo. Huyu eh, Bambo eh, alafu eh. na, na bibia mmoja alikuwa anamwita nani yule Keni. Mm. Keni bibia wa Kihaya yule kwa ndio dakika vizuri. Alafu alikuwa na kitoto kimoja kilikuwa kinaita kama kitoto cha Mungu mjungu kidogo dogo kinaitwa nani nimesahau kidogo nako ki sasa hivi ameshakuwa mtu mzima. Unaona bwana tukakutana pale basi tukafanya nini na nini na nini. Na nini katika watu kama mia tano na kitu tukaja kufaulu tukafaulu kama watu ishirini waliobaki wakaambiwa tuta, tutatafuta kutoka mia tano e, eh, tukabaki elfu ishirini eh, watu ishirini mm. katika watu ishirini na mimi niwe nimo na bambo nani. Ye audition ilikuwaje? e, mimi nashangaa bambo kwanza kaanza kuniita kingwendo kasema mm, bambo ananiita kingwendo ananijulia wapi? Kumbe kasikia jina langu pale jinsi navyojitajataja taja na nilivyojuzi na nini, akapenda mm. na kazi yangu niyoifanya pale, akasema yeye jamaa msanii, akasema yes. Yeye alikuwa moja kati ya watu wanaofanya audition au wanaofanyiwa? Ah, anaofanyiwa audition mm. kama mimi vile mm. naye kaja kutafuta kipaji naye vile vile aonekane pia aonekane basi mambo uzuri wake akanipenda urafiki bwana, tukawa marafiki pale kwa pale pale pale tu, tukawa marafiki mm. hapo mm. kwa hapo, utafiki tukawa marafiki muda mrefu, ni hapo kwa hapo tu mambo alafu kiwendo kiwendo, brother vipi na nini. Basi baada ya kumaliza usahihi wetu na kila kitu, tukaambiwa nendeni, mtasikia kwenye redio, tutatangazia kwenye redio siku gani tena mrudi. Mm. Naona kama ina shida baba, sababu naye kiwendo twende nyumbani. Mm. Eh, Hapo hey, Kingwendu ulianza kujiita Kariakoo au ulianza kujiita? Ah, nilijiita kwenye kikundi kimoja kinaitwa New Generation. Ah, ulianzia kwenye kikundi baadaye hey, ndio ukaenda kwenye Mswahili. Eh, hey eh, bwana kwenye kikundi New Generation, unaona bwana mm. Haya, baadaye mama wasema una unakaa wapi? Bwana Kibwe na mimi nakaa Ilala. Ah, Ilala, Ilala mshike chini. Ah, basi mimi niko Kigogo pale, naona uko Kigogo eh. Twende basi nyumbani, kibambo na mimi twende nyumbani basi twende nyumbani pale, wewe msanii, afu twende kaole kule kwa wazee kule nini. Kwa nini sikia kaole? Sasa basi, sasa nikamwambia nyumbani kwako, sasa tutaenda, lakini kwanza nipeleke kwanza nyumbani, nikabadilisha mavazi, bali nimevaa mavazi ya kesi ya ya, ya kisanaa mm. Unaona, uwezo ukatembea naye barabarani, twende nyumbani nikabadilishe, halafu tena zeni twende nyumbani kwako, sawa? Tukashuka nyumbani pale Mchikichini, ilikuwa ni shida, umati wa watu bamba wapo na mimi niko eh, umaarufu alopata na mimi nitakuwa nao kweli Eh bwana <laughs> mambo mambo mambo mambo. Ona okay. Basi nikajisikia faraja mpaka mama wale kasema, "Eh, hey, nafika hapo babu. Babu tunakwenda hivi juzi kati mwambia nyama yao hapo, nyama yao. Sio uziwi nyama yao wewe." Eh. Basi na bangu karibu sana mama alifurahi sana mimi kuleta pale bambo nini. Mm. Basi mimi na bambo tukaenda nyumbani kwake msururu watu mama watoto wanatufuata bambo mambo mimi kipindi hicho sijulikani ndo na naona bwana sasa, eh, bwana umaarufu bwana unapata babu nikipata na mimi anyway, ngoja niombe Mungu mm. Basi bwana tukaenda pale kwa babu, babu naye akanitoa juzi pale bwana, rafiki yangu anaitwa Kingwendu, mara ghafla naye familia yake ikanipenda Kingwendu, Kingwendu eh. Mbona <laughs> kama kama kama mizizi ya Kingwendu. Wameshangaa jina. Kingwendu. Salamu anaitwa. Hawaulizi eh, maana. Eh. Hebu wape kwanza Kiislamu kidogo. Kingwendu waimbie nyimbo moja. Nikawaimbia. Nyimbo gani? Nikaimba nyimbo moja naitwa mm, nyimbo gani ya Kizaramo moja, nakumbuka niliimba nyimbo gani ya Kizaramo eh, nimwone Israeli mm. eh, nendeze basi ngwe naye hiyo Kizaramo mm. Mzaramo kalonga mwana eh, Salamu Kalonga kataja ngamia gongili. Ah, mwanangu we daba. We kabolela tena Kalonga kikipa guku mwanangu asikititu mwana kwetu chana kizeru. Nimwona Israeli kanibila kuulongozi mama hamba mumuza kwa ilonda roho yangu toba. Nendeze basi kingwendu mtume roho yangu. Mishuzi bwambwambwa mwana kwetu upala dube mwatu Kwe kwe kwe kwe na wenyewe Wazaramo wao ah, ah, wa Wangoni, sema sinaloa lugha yetu tena ya hata kama uielewi, lakini eh, eh, kuna ile comedy yake ndani ya nyumba, kama unavyoona Wakongomani wanaimba nyimbo zao za, za, za Kikongo, lakini si hatuelewi chochote isipokuwa tunafuata mdundo na malalamiko yao na nini, hatujui chochote Kikongomani wala Kingala, wanaimba si Kilingala, mm. lakini tunawapenda na CD zao ziko nyingi za Kikongo, kina kina Kofi Olomidi, kinachoongeleka si hata hatukijui ndio, lakini tumependa melody zao, tumependa voices, tumependa nini, mambo mengi, na ndio walivyopenda wao eh, eh. Basi baada ya pale msosi ukaiva, Bambo akaita msosi pale, tukakaa tukaa na kaka yake Bambo anaitwa Tony Blair, tukatu pale tukala na nini na nini kina Black wale na nini safi. Baadaye muda wa kwenda mazoezini kaulo umefika, hao tukatunaongozana sasa mm. kapale kidogo pale Mbuyuni na Magomeni Makuti eh, na Magomeni lango la jiji ni karibu sana mm. wana mdomo kama kilomita tatu nadhani, unaona bwana, basi mdogo mdogo mpaka pale nani kufika pale ndo nikaanza kukutana na wasanii nikamshangaa shangaa Max kana eh bwana Max bwana leo nimeona live bwana nisikia la sana kuona wasanii live sababu nilikuwa nafuatilia sana sana mm. sana mimi unitoi kwenye vipindi vipindi unitoi hata kwa nini basi nilikuwa nafuatilia sana kwanza Tausi, nimefuatilia sana Tausi, baadaye nikaifuatilia Kaole vizuri kabisa. Baada ah, nimesema kweli mimi nitapata nafasi hapa, mastaa wa kweli hawa. Kaole nikaona ni Mungu yupo. Eh, basi mimi nikaingia kule kufanya mazoezi nao pamoja, lakini uruhusi kufanya mazoezi isipokuwa mpaka upewe fomu ijaze, ujulikane wesa ni mwanachama, ujulikane ni mwanakikundi wa Kaole na ndio unaweza mm. karuhusiwa kukaa ndani na kila kitu. Basi ila saa upendo wangu ghafla bilivu hapo walionipenda wasanii wenzangu waliniruhusu mimi nikae ndani, wakawa wanacheka cheka, ukiniangalia ah, nikajiulizaje wananicheka cheka mimi, kwani kuna nini? Kumbe wanacheka cheka ile suba sura yangu, nimekaa kikomedi komedi, wanacheka cheka kina kibakuli wadogo wadogo, hivi ndicho kina nyama yao naona Max anakauka mbavu ana ah, kwa mm. na kaniangalia angalia na nini, au ndo mavazi yangu ni nimebaki maskini maskini, labda uchuna kwa kumbe bwana, umeniangalia kumbe mimi ni comedy comedy, yani kwa macho tu kaka hivi wanacheka, kumbe comedy mm. Mzalamu huyo unasikia mara Max ambaye anamwambia nani Bihindu. Bihindu mzalamu mzako utamweza huyo mzalamu huyo. Eh, mzalamu. Basi Malemu alikuwa anapenda sana mwimbo huo hapa alioimba mara ya pili umeshuzi mbwa mbwa mpala kumemwenda. Ah! Max eh? Eh. Mm. Alikuwa anaupenda sana. Nzara mukaronga kakaja kamiago ngili. imsidaba mwanangu gwe kilodaba. Gwe kabulela tena kalonga kiki bacha huku mama. Asikititu mwana kwetu chana kizelu. Alipenda sana hiyo. Mm. Basi bwana ghafla nikapendwa na wasanii wenzangu. Mm. Hala, tufanye mazoezi kwanza. Kingwendo mbona tunaye yupo huyo? Kimogo nani huyo? kibakuli mm. wao walikuwa wanashangaa shangaa nini asema basi tufanye mazoezi kwanza kimpanda huyo msanii mwenzetu yupo tutakaa naye eh tufanye mazoezi ya mara mazoezi mara Mungu mchungu akanita pembeni baadaye baada ya mazoezi akanipa miko ya pale sasa wewe wewe wewe kibwenu wewe msanii mm. hapa lazima uta, utakuwepo hapa lakini hapa kuna moja mbili tatu naona mm. namshukuru sana yule mzee wangu Mungu mchungu amenipa data za pale zote ili niwe msanii niepukane na makundi fulani, niepukane na majungu majungu, sio majungu majungu, ni msanii mzuri sana. Akanambia kuna fulani fulani fulani fulani fulani, hao ogopa sana mm. Eh, wanaweza kukutega tega hivi na nini. Afu kingine unapokuwa hapa usipende kudaidai hela kwamba labda wanakushawishi za kuona onekana kwenye TV, mbona hela yako ulichukua zako, ushachukua hela zetu ni na nini. Wewe wewe fanya kazi ya sanaa kwanza. Ukianza kudai dai siku na hela zangu, zangu, anasema kuna hela wamepokea mshahara mwezi, na kwa sababu sio alikuwa analipwa kule ule unalipwa um, na percent fulani inakuja anapokea uh, director na viongozi wa Kaole, alafu Kaole wanaangalia wanaangalia na watu wa wako lipa kina cheni wanaitwa kwenda fungu kwa lepo abasha hiyo fungu kama laki mbili tatu themanini na nne wengine ndio wanapo elfu hamsini wengine laki nini. Hasa mimi sioni kupoa abasha yote mimi mauchuna simulizi wala nini. Mm. Mungu ananiambia ndio hivyo, uchuna hivyo hivyo, siku akianza kuuliza uliza tu unajipoteza. Muda si mrefu nakuta hapa kuna majungu, watakuzushia mambo mengi mm. Kwa hiyo bwana, mimi nikawa kama kawaida yangu nikawa mpole sana mm. mpole eh, mpaka napata ustazi nitambui kama star mm. Naona bwana mapromoto wanakuja bwana akiwendu kuna show mbili tatu Sumbawanga, wapi show eh, mimi mambo ya show na nini show eh, unaona bwana wananiambia wewe bwana, wewe ndo wewe katika kundi zima hili, wewe ndo star mm. eh, huko kote unajulikana kingwendo Sasa ule mdomo wako unaupeleka pembeni, hello hello, na sauti yako ile ya kingwendo gwendu ile na ile unavyocheza cheza, yani wewe Tanzania nzima au zako wote unaona kina bambu usha wewe uko star sasa hivi, mm. Eh, na wewe sintani star eh. Kwa hiyo hasa kuna kipindi, kuna baadhi ya wasanii wenzangu nilikuwa sijui chochote mm. walikuwa wananitumia mm. mimi sijitambui mm. Arusha kule wanasema bwana akamtaka cheni akamhitaji labda nyama yao mwogo mchungu, lakini akasema hapo msimkose nani, Kingwendu mm. ni muhimu sana. Hasa mimi nilikuwa sijielewi chochote, nilikuwa napelekwa pelekwa sijui chochote, bwana nafuatwa labda, bwana Kingwendu kuna show Arusha, unaona una show hiyo show huko, unaenda kwa utakuwa unalipwa shilingi elfu hamsini show hiyo moja, show mbili laki. Unaonaje hapo? Tanzania Arusha sija kukanyaga na nini, alafu tena hela tena unaenda kule Arusha afu una hela elfu hamsini haina shida. Kumbe kule kuna hela nyingi, unaona bwana, kila msanii anapata labda laki tatu laki tano mimi nimeambua elfu hamsini katika laki tatu zangu, labda kuna laki mbili na nusu kuna mtu kaminya, au kuna laki mbili mimi na laki moja nimeambua elfu hamsini hamsini show. Basi mimi nikaenda hasa kwenda kule Arusha bwana, kundi lile basi baadhi ya kauli na nini hey! Nikaona umati wa watu kikwendu tu, jina langu liko juu kibada hawamtaji huyu labda nani, wamtaji labda yule nani yule nani, lakini watu wote washabiki wananipotea mimi kimwando ni yeye Kingwandu, anakimbiza gari la PA lililonisho mm. eh, haya atakuwepo Kingwandu, afu mimi ndo ananitangaza mna atakuwepo Kingwandu, Kingwandu lile mzee wa yo mdomo pembeni atakuwepo eh, na wasanii wengine wengine kama fulani kama fulani, lakini kumbe sosi ni mimi, watu hivi Mm. Wana perform perform wasema nataka sasa Kingwandu, bana Kingwandu jamani. Wanamuigiza wewe mna Kingwandu. Nikitokea mimi tu watu ah, ili mradi wanione tu wanafanya. Eh, basi mimi nimetulia pale. Eh, watu na mikana. Eh, jamani, hello. Kwamba kumbe simple. Basi kina Mungu mchumba sana, sasa tutengeneze mchezo. Kingwendu kusalimia pale, ushakuona. Sasa tutengeneze mchezo huku ili tukacheze pale mchezo kama ile ya Kaole. Haya, nikamwambia mzee, na shida, tunatengeneza mchezo ule na kila kitu na nini na kina mista na kina mama, mama kibakuli mama nyama yao tunatengeneza pale michezo, tunaenda pale huu, tunacheza pale, watu wanafurahi yeah. Yes, eh, tumemaliza tumefurahi. Haya, inapigwa piga disco kidogo, mara pili tunapanda tena, mara pili tumemaliza, tumeondoka. Mimi nalipwa elfu hamsini ah, saa zangu sijui nalipwa shilingi ngapi ngapi, hela nyingi nyingi. Basi ni kwa hivyo tu, sielewi chochote kinachoendelea. Lakini baadaye Kristiani Muhenga ambaye ni alikuwa ni director wetu, namshukuru sana, akaniita akaniambia, Kingwendu, hebu tulia kwanza, watu hao wawili Kimwendo wewe Eh, mkuna ananiambia wewe star. Nikajiuliza what the meaning star star. Akaambia ni star. Tena huko unaona kauli yote wewe ndio star. Ikitokea tukio labda lolote hivi kutokana wanakuunganisha na wewe. Wewe ndio unajaza watu, unaita watu kule. Kwa hiyo wewe usimchukue mtu yote akikwambia si fulani msanii mwenzako akupata ndio ukapiga show sehemu fulani promoter amekuja hapa ana shilingi laki laki kila show, wewe koma, mwambie namtaka promoter niongee naye mimi mwenyewe, wewe ongea na promoter mwenyewe na show hmm. zako, sababu ushakuwa star anzia milioni tatu kila show moja. Nilistuka milioni tatu eh, kutoka kulipwa elfu hamsini eh. Nikasema sasa milioni tatu mkuu, sinawezekana. Akaniacha, akaniacha kabisa kwamba naonekana mimi nina bei kubwa. Akaambia hakuna, nenda na milioni tatu, kishindana naye mpaka milioni mbili kamili lazima akuchukue kweli eh, jinsi ulivyo, Alafu mimi utajua jinsi ongera yangu utajipaka mbele huko, usijali. ah, ikatokea kweli siku moja bwana, akatokea promota mmoja kutoka kutoka Mtwara, Mtwara kijijini sehemu kinaitwa Maji Moto mm. Eh, akaja akasa akaanza kunitafuta Kingwendu, Kingwendu yuko hapo, Kingwendu, Kingwendu. Sisi mida saa tisa tisa saa nane nane huwa hatukai ndani ya mazoezi, tunakuwa nje nje pale kuna baa. Lango la jini lango la jini pale kuna ile baa. Eh, kwenye baa tunakuwa nje. Naona bana. Kwa hiyo tunaonekana onekana watu wanatona, wanakujaga watu pale mashabiki wetu kuja kutuangalia tu. Hata wajua nakutana kaki mwanangu angalia na nacho wanacheka wakichoka wanaondoka zao. Hata mm. Unaona bwana. Basi sasa mimi nikaa nimetoka ule nani kwenye mazoezi ya viungo viungo ndani nakuta kuna mshikaji ameita we Kingwendu sasa mimi najulikana hivi Kingwendu hebu njoo kwanza yeye bwana mimi nimekutafuta sana ndugu tumekutafuta mno niko na ndugu zangu watatu hao tumechanga changa pesa zetu ukatufanyie show maji moto eh, eh. Kwa tunakutafuta sana hata namba zako kipindi simu sina. Mm. So, nimeanza kile simu ni kwamba mimi sina simu. Tafuta simu bwana. Simu ya vinani ya Dole Bumba ile kipindi kile kile mm. sijui inaitwa nini sijui. Simensi zile. Simensi zile kuna simensi walikuwa wanaita simensi na zali choki. Mm. Sijui simensi gani sijui ile. Unaona bwana. Kwa hivyo ndo nikajitahidi nikapata simensi moja Dole Bumba, so Dole Bumba ile nani kielia kile chembamba kama kile ni ndefu ile mm. simens yenyewe ile original mm. tena ameniuzia mtoto mmoja wa Kiarabu mtoto wa kike wa Kiarabu anakailala yeye ameenda kwa simu nyingine si simu ya kufuria kupiga ya yani ya kufunua mm. ndio zimeingia ile simens akaniuzia mimi nakumbuka nimenunua shilingi elfu thelathini na tano aliniuzia mm. hapo sasa ndo nikawa msanii sasa nina simu msanii sasa nina simu basi mapromoter tukakaa baa pale haya bwana Kibwendo, sisi mguu huu tumkufuata wewe. Na mimi nikasikiliza maneno ya ya ya ya, ya director kwamba wazee milioni tatu tumkufuata wewe, lakini wewe ndio sosi, lakini kuna kuna kuna kuna mwogo mchungu, kuna Max hapa, kuna Zembwela mm. kuna Bambo, kuna Bista, kuna kuna Chen, lakini wewe ndio unawabeba hao mm. wewe ndo kule, wewe ndo sana, jina lako ndo lisikika kule kingoni tu, au na wewe kabla tujaongea na wale kwanza, tunaongea na wewe, tunafanyaje show moja mm. sio tuna show mbili, nataka show mbili kwa shilingi ngapi ngapi? Mimi nikakumbuka sana, sasa bwana, show kila show hapa ni milioni tatu kaangaliana angaliana, jamaa wakaangaliana hapa, au jamaa mjanja mjanja, milioni tatu eh. Eh, una meneja? Nikamwambia eh, meneja ninayo nataka nimbabatize nani director, yeah, director eh. meneja nao akanywea sana. Sasa meneja ndo atatupiga huyu jamaa, akatwambia yeye mwenyewe msanii milioni tatu. Je, meneja anatupa milolongo, hoteli nzuri si na nini eh, eh, mambo kibao, wache na kikundi ni na nini. Basi akaongea ongea na mimi jamaa mmoja akasema tupunguzie punguzie bwana, kwa sababu kiingilio kule ni shilingi elfu tu na nini, unaona bwana, kule ni kijijini eh, tufanyie hata milioni moja na nusu. nikaambia amna, hapa nataka milioni tatu. Mm. Nikakoma hapo na mimi kidogo ndo ninapiga piga vimvinyo ndo mimi vimekaa kaa pale la duniani napiga nishaanza kusikia sikia la duniani afu nakomaa kweli afu na cheki jamaa kule wana hela wakatoka pembeni wakakaa wakajadiliana kule wakarudi tena bwana kingwenu samani bwana sisi tuna hizo mbili kamili lakini tukielewana na wewe hizo mbili kamili, au wenzako kina nani kina nani, usije ukaambia kama nimechukua milioni mbili mm. sawa bwana, au tutaenda na director wao na nini na kikundi na kila ila kwanza wewe tukufuata director kwanza wewe eh, sawa milioni mbili kingweni. Nikapiga mahesabu nikaambia haina shida, milioni mbili nyingi, elfu mbili na moja hiyo mm. elfu mbili na moja hiyo sasa hiyo nyingi kweli, mbili nyingi kweli kweli, milioni mbili mimi kiwanja na nyumba, naanza kujenga kabisa vyumba hata vitatu mm. kipindi hicho ah, nikasema milioni mbili haitoshi, alafu show mbili natetemeka kabisa, sijashika milioni mbili katika sanaa. Nikaandika najiuliza, kweli utatoa milioni mbili au? Basi kwetu mwana tu haina shida, milioni mbili haina tano, show moja, hiyo show nyingine tutaangalia ehe, tutafanya kitu tuanzishane show moja kwanza, haina shida. Wakaja na mikataba yao mikataba na nini. Ah, sasa show ni lini? Show wiki ijayo, bwana Kingweli. Sasa hii mikataba hii mikataba tunaweka na SATO kuachia advance milioni moja. Kaona eh. haya, andika andika, soma mkataba, nika mkataba, nikaelewa sehemu yangu. Sasa hii nikamwambia haya, saini hapa Nikamwambia nipendi kwanza hela. Nitasaini vipi kabla sijakamata sija mai? Nisaini afu ngeniambia umechukua hela tayari nitakamatia wapi? Ah bwana, wewe kumbe mjanja unacheka cheka mjanja ukahesabu ta ta ta, ta milioni moja ta. Nikatia mfukoni. Nikaanguka mwanamume cha cha cha cha cha cha cha. Eh. Wabda oh, jamaa ananiongeza. Eh, ongeza ongeza mzee maladu ya kipindi ukimwona kijana kijana. Mm. Kijana. Eh. Ambea poa. Ah, sasa bwana Kimwendo, wewe tulia kimya, chochote, au ndugu zako wakukute kwenye show, kwa sababu tutatangulia na wewe kwanza, watu wakakuone au watakuja nyuma yako, ah. haina shida, sawa. Basi mimi kajifanya sijui chochote ninachoendelea mm. Nikakuta vikao ndani mule bwana na show Mtwara maji moto, lakini kuna watu wamepentiwa hapa, kuna Mwogo Mchungu, kuna Maxi, kuna Zebwela, kuna nani, kuna nani. Hawa ambao ndio watu watakayekwenda kule Aa, ah, na vile vile tumechaji hela ya kikundi kama kawaida, hela yenu tunazo. Kwa hiyo baadaye tuonane, tuwapeni pesa za kusafirisha hela ya kikundi kwa hapa. Wiki ijayo mnaondoka. mimi Minimum jina langu sikulisikia, kasema afadhali safi. Mm. Kimya. Mimi nishachukua milioni shaka hapa. Ndio. Haya. Basi na Kristiani Mwenga linaambia ukishachukua reverse, ukienda kwenye show sasa usi, usiperform mpaka wakung'ang'ana wakupe kwanza chako afu ndio perform. Ah, wamalizie. Eh, wakumalizie kwanza kilichobaki kwanza. Mm. Eh, ndio ujanja bwana nipa sema yes safi. Basi bwana. hiyo Basi mwisho wa siku lakini Kristiani yeye alikuwa anajua kinachoendelea kwa sababu alimfuata kwanza director akamwambia bwana Namtaka msanii show, lakini kwanza endo. mm. naona afu wengine watafuata au wengine utakuja kulipia huko na kila kitu tutaelewa, lakini kwanza kingwendo tutaongea na sisi mm. akasema ina shida, wakammegea kidogo dogo, mheshimiwa hapa etapo akatulia kama sio yeye mm. mimi nikatulia basi bwana mwisho wa siku show show ni na nini kule show mimi nikatangulia Kumbe umenitanguliza kwa ajili ya kupiga road show zile pia wameweka juu ya gari kule nimemwona ni watu waamini. Mm. Sababu bosha sana wa Tanzania. Na napongea mkono watu. Ah, Kesho yake ndo akaingia kila mwogo mchungu kina nani kina nani hiyo wajui kama niko kule. Mm. Basi ameingia kina mwogo mchungu kaoneshwa guest, mimi niko guest ya peke yangu. Kaoneshwa guest yao na kila kitu na nini. Baadaye sasa washabiki wakasema Kingwendu yuko Kingwendu. Kila mmoja asema hayupo, yuko Dar es Salaam. Yupo, tumeona jana hapa nakatembea na gari. Yupo eh, kingwendo yupo. Hawakuamini kama nipo. Yupo kingwendo yupo. Baadaye promoter akaja akaambia tuko na bwana Kingwendu. Kingwendu eh. Ah. Mbona kwenye listi ya jina kule hatujamsikia atajwe? Mm. Hapana, mm. Kingwendu yupo naye. Ah, eh kwa kuelewa chochote kigunduni, nimeingiaingiaje pale, kumbe nimekuja kupitia kwa promoter. Basi tukakaa siku ya kwanza ya pili yake show zikaanza show. Show zilianza mchana, nakumbuka ilikuwa sikukuu ya elimosi na elipili Pili ile, kaanza show za watoto mchana, akina mama watu hivi wanagombania tiketi pale mlangoni kumwona Kigwendo Mwogo Mchungu, kina bambu kina Mtanga. Eh bwana, we nyomi lakini nishukuru mimi jina langu lilikuwa limepinki kuliko hata majina mengine yote Nilikuwa mm. nilikuwa nisikia raha sana duniani kweli. Mimi kabla ya show sijaanza nikamwita promota, promota njoo bana, inakuwaje? Safi sawa, unanijali, nakula, nashiba, naoga vizuri, nini, mambo yangu safi, kuna kiasi kimebaki na leo pale show saa nane natakiwa tukaanze show, sasa hivi saa tano tuko hapa. Ah, hiyo haina shida hiyo, hiyo tingweni. Ah, hiyo tukimaliza tunakukatia mkwanja, kwambia ah mimi meneja wangu akuniambia hivyo. Meneja ameniambia kabisa nimeupe meneja wangu akusema hivyo. Meneja amesema kabla ya show tulipane. Kimaliza kila mtu eh, aje. Eh, kinyume cha hapo sema kama hutaki kunilipa basi niachane na nyinyi. Eh. Sasa Kigwani mbona tuchenji Ah, Sio kuchenji. Mnimalizie kwanza changu. Ndo wakatafutana, wakatafutana, wakatafutana, kumbe walikuwa wana hela si. Wakatafutana wakakopa kopa. Saa sita na nusu saba hivi hao kule watu washaanza kudai wako wapi kina mboga mchungu ni nina kibunda wapi eh, wapi kwa mpaka saa nane kule watu hivi kitu mbogo kina nani wakatangulia mimi nikaeka mgomo wakaniletea laki saba nikamwambia hamna hela ilibaki ni laki milioni moja kwa hiyo bado laki tatu pale muona watu mule ndani nyomi kwela zipo mule bwana tukimaliza kwa kumaliza laki tatu zako kimbwendo bwana mbona wewe mswahili nikamwambia ah, ah. Mimi sikuelekezwa hivyo, naombeni hela. Kama vipi, shikeni laki zenu saba hizo hapo, ni niacheni mimi kesho ndio nyumbani. Eh bwana, wakampigia simu mzee gani sijui mzee gani sijui muuza korosho, mzee wakampigia wakamwomba laki tatu. Mzee kweli akaleta zile laki tatu akanikabidhi pale, wakaanza kunana mimi sina maana nimedai chao. Ah, changu sasa kule show, twende kule, twende twende, wananipeleka peleka Mbeya, tatu, twende eh Oh, wakanipakia kwenye gari lao, wao wamenuna kweli kweli kudai hela. Na mimi nina langu kabisa. Basi bwana hapo kufika kule bwana, ah, nasikia tu ah, na wakafurahi kuona mimi nafagiliwa watu watu ah, na watu wa nje wakaanza kugombania kuingia tena ndani. Wengine eh, wengine ambao wengine hawakuamini kama mimi nipo. Mm. Lakini baada kuona nimezama tu watu wale wa nje wakaanza kukata tiketi kugombania tiketi wanaingia. Ndio kwa na kumbe mimi nina thamani kweli, mimi ni star. Kwa hela nilikuwa nachukua mimi tofauti na hela alikuwa nachukua zangu, wale walikuwa shilingi elfu hamsini hamsini, sababu ni kampuni ile ni mm. group kwao, kapewa elfu hamsini hata laki laki labda, anategemea naona bwana, ila mimi nimechukua milioni hizo bila wao kujua. Hiyo ndio show yangu ya kwanza nakumbuka, mm. unaona bwana ndo nikaendelea endelea na vishogola milioni mbili milioni na nusu milioni mbili mpaka nikashuka shuka tena na nini, nilipokuja kupanda na mapepe nikarudi pale pale tena, maana mwaka elfu mbili na, eh, na tano nikapiga na nne nadhani nikapiga mapepe ile basi na ilipanda eh, sana sana mapepe mapepe, jina la Kingundu limekufa, niko naitwa mapepe mapepe, huyo mapepe mapepe, Kingundu likawa limekufa, naitwa mapepe mapepe mapepe mapepe mapepe eh, mpaka wazungu kule Ulaya wanaita mapepe, hawajui jina la Kingwendu. Kona eh, sasa vizuri. Basi mambo ndio yakawa hivyo. Sasa unaona bwana, nikajiangalia katika sanaa yangu, nikaona kuna baadhi ya wasanii nilikuwa nawaona wanajua na wasanii wakubwa, watu wanawadharau sana, ni washabiki za yule bwana nadharau sana, yule fulani anadharau. Mimi nikaa nimejiweka tu shosho, yani mtu wa kawaida kama sio msanii hivi, kama raia tu wasanii kama mshabiki wa fulani mm. eh, najiweka kawaida sana, naweza kuonekana ndala, naweza bahati mbaya nini kasahau kuchana, niko nela ya kawaida mavazi yangu ya kawaida, so mavazi yale unanukia maperfume uzima nini masimu matatu matatu na nini udo star nini eh, mimi nimejiweka vizuri, basi kumbe watu walikuwa wanapenda ile kukaa vijiweni na shikaji zangu mimi, wakiniita mimi naenda. So unaitwa kimbanga, wangu njoo, sisi washabiki njoo. Ah, chena mimi. Eh, ayo amna hiyo. Mwendo mm. hiyo. Kama sijasikia kidogo. Mwendo. Nakumbuka. Ah, tendo yeye ndo yeye, Jo jo jo jo, wana sio washabiki wako. Jo, nikianza kwenda watu wewe majirani nasikia sikia, kuna nini tena kingwetu? Basi watajazana pale, nikifika pale mwanangu na hapa tano tano na nini safi, picha mbili tatu, tupe kidogo mwanangu, kwa mwana be huyu sha, kumbe nilikuwa nalitengeneza bwana, ndio nilikuwa najiwekea hazina fulani. Basi ile hazina mpaka leo ukipita pita vitani, sina cash file na yote si yake. Ngoja bwana, ngoja niko social sana, kingoja na noma, tupige selfie bwana, eh, eh, tulee ulimi kidogo, baba safi, lakini utakuta mstari mwingine bwana mlazimisho upige zile Hey, ni shida kubwa sana. Kwa hiyo sasa nikawa nimejiweka kihivyo mm. na ndio mpaka leo siri yangu mpaka leo niko hapa, niko vizuri. Nikiporomoka watu wananiuliza Kimbo jamaa yuko wapi? Washabiki Kimbo kwa wapi? Wakiniona Kimbo, hebu bwana, tunapenda kazi zako, mbona siku hizi kazi zako mpya bwana? eh, na mimi tena naongea ongea nao kidogo bwana, na kazi mpya mtaziona kutoka na mambo moja mbili tatu, majukumu ni nini, tunataka kazi mpya bwana na nini eh, kwa naye okay kweli. Sasa nilianza kutoa toa vibonzo vibonzo hivi, kazi mpya ni na nini ni na nini, na ile ndoa wangu kule na nini, watu wakasema kwa kaudi mjini, washabiki wamefurahi interview interview unazofanya hivi wanaziona kule, basi watu wanafurahi bwana, Kibwana tumekuona bwana, Kibwana tufataki, Kibwana unatongoza unatongoza wanafunzi, wewe umulio unatongoza wanafunzi kweli bwana, unaelimisha bwana kweli, watu watu wapo na namna hiyo, wazoe wazima wanataka watoto wadogo bwana, safi sana Kibwana bwana, tuelimishe bwana. Basi mimi nisikia la duniani ndivyo ilivyo. Sawa, eh. tunarudi nyuma kidogo mm. Wakati hayo yote yakiendelea, mafanikio na maendeleo ikaendaendaje ile Kaole mpaka ikaja kuwa Kingwendu peke yake mm. Eh, huyu mm. e, yaani mm. watu wamekuwa kila mmoja kivyake vyake kidogo. Kaole inakuja kama haina nguvu, ina watu wapya. Iliendaje pale katikati? Ah, kiukweli mimi Kaole ilivyoporomoka mi nilikuwa sipo, ila nikarudi nikapata taarifa bwana Kaole imekufa mm. nilikuwa Mozambiki mm eh? Ile nyimbo mapepe ile imeniweka juu. Kwa hiyo nikaitwa Mozambiki tena na serikali, kipindi washamaliza kampeni zao na nini, wameshinda wakaniita e, chama kinaitwa Frelimo mm. Frelimo kaniita kule na nini, nikaenda kuwafanyia sherehe yao, lakini katika sherehe yao hiyo ikaenda na sherehe nyingine. Kila mwaka wanafanya sherehe e, chama cha Frelimo, sherehe kubwa sana naona bwana mm. kwa hiyo ikapambana na hiyo sasa nikakaa kama mwezi huo mmoja ilikuwa Pemba hiyo mm. eh, kutoka pale Msimbo ni ndani Pemba huko haya sasa mimi nimerudi ndani ya mwezi nikaambiwa ah, kinywaji hapatikani kwenye Singa. Mimi nilikuwa niko nchi za watu mbali na kule, lazima uwe na laini ya kule mm. kama una laini ya kule huwezi kulipata Ah, basi bwana da kaole bwana imekufa nimevunjika bwana, kumetokea moja mbili tatu sitafahamu na nina nini mambo kibao na nini. Ah, basi sawa. Kwa hiyo kaole kaa imevunjika. Ilivunjika kaole, kila mtu asakaa amejitenga. Mm. Tukamwona Kanumba kafungua kampuni yake, tukaona baadhi ya wasanii wengine wameenda kwa Kanumba kama kina Selelengo kina nani hawa, naona wako kule wakawa Kanumba amechukua baadhi ya kauli pale kina nani kina nani, na bwana Hivi Kanumba anaingia kauli mwaka gani? Kanumba. Kabla tujaje huko, sababu ambayo iliyofanya sasa wale wakajitenga majungu majungu, ni kitu gani kilifanya ikavunjika? Nakumbuka ule Kanumba aliingia elfu mbili na elfu mbili kama na mbili, mi alinikuta alikuwa mdogo eh, alikuwa mdogo sana mm. elfu mbili na mbili mm. lakini si mdogo kwa vile kwa tayari ameshabale unaona bale. Kwa hiyo sasa, baada ya pale kina Kanumba wale wakaona mbali, wakapata wafadhili mm. masponsa, wakapewa eh, direction kama hivi, bwana wewe sasa hivi msanii mzuri, na kampuni yako na nini, naona bwana mm. kwa hiyo kweli akawa amepata masponsa, akamnulia makamera na nini, akapata watunzi, akaanza kumtungia mambo na yeye mwenyewe akajitahidi akaji, akaji, akaji nini mpaka akawa na kampuni yake mwenyewe na ofisi. Unaona bwana mm. kipindi hicho mimi wao wanafungua maofisi, mimi tena niko busy na masho, natakiwa kila eneo. Nikirudi Mozambiki mara niko Sumbawanga, nikitoka Sumbawanga sijakaa mara niko Tanga, sijatoka Tanga, sijakaa mara niko South Africa, eh, show, tu hivi mm. kali takribani mwaka mzima nakula show hivi tu mm. naona bwana, uweze amini, mimi nyumba nimejenga miezi sita tu hapa mm. nimemaliza nyumba yangu fresh, unaona bwana. Sasa mara tena nikirudi nasikia bwana Kaole bwana kuna kuna imefunguliwa Kaole TZDF hapo tuna kikundi haya. Kwenda pale nakaa Kaole kweli mara imekufa mara kuna kaole limefunguliwa, mara kuna kaole ziko mbili, kuna kaole A na B. Sasa unajiuliza mtu uende wapi? Maana utakuta bwana, tunajikusanya sasa, wale wakongwe wote tunaitika wakongwe. Kristali Mwenga anasema tupatikane wale wakongwe wote wa zamani wenye kaoli, hasa tulikuwa tunaiti zamani, kuanzia kina Mwogo Mchungu, Kingwendu, Bambo, nani, Kipemba, si nani nani nani, ambaye sisi tulikuwa hai mm. Haya, tukakusanyika tena kweli, tukaita Kaone, baada ya Kaole tukaita Kaone. Mm. Naona bwana, maana Kaole ni, ni Kiswahili kaole, kitu kama hicho mm. Kaole sisi Wazaramu tunaita genda ukalole, eh, kalole kaole kalole katazame mm. Unaona bwana, sasa kikundi kingine kikaja hicho ambacho wale wa Kongo tukakiita kaone mm. unaona bwana kaone basi kikaendaenda tukalikolikodi pale na nini mambo yakaenda vizuri safi watu wakatupokea vizuri na nini baadaye tukaja kutofiana katika maisha nyepesi hapo sasa palikuwaje ikawa sasa kikafa tena cho kikundi kwa ajili ya fedha eh, viongozi e, wanaendelea kuchukua hela kule wengine wanagawa hivi wengine tunafichwa tupate hela mara hivi kikundi kile kikawa kime kufa tena, kimekata kutokana na maisha ya pesa mm. Ndo akijatokea tena kikundi kingine cha kaole, ndo mpaka leo tunasemekana tu si wasanii wa kaole, wasanii wa kaole, lakini kikundi hicho hakipo ila sisi tunasemekana ni wasanii wa Kaole, Bambo msanii wa Kaole, nani msanii wa Kaole, na ndio imebaki historia, tumetokea Kaole, lakini hakuna kikundi cha Kaole tena, unaona <laughs> Kauli ilikuwa dili zaidi na uigizaji sana. Iliwezekanaje Kingwendu kuwa mwimbaji pia? Ya, mimi kuwa mwimbaji tulishauriana na mwanangu Bambo. Mm. Unajua sisi tulikuwa tunachukuliwa sisi kama dharau fulani, tunaletewa madharau. Walikuwa zetu wale wa Bongo Flava ndio walikuwa wanaheshimika sisi tunaonekana hawa wasanii waigizaji, tunaelekea kama chambo fulani, tunapanda kwenye gari la PA la road show, tunaanza kuwatangaza wazetu. Wazetu wanacheza pool kule, wanakunywa mabiabia yao, wananukia. Sisi tunatoka jasho, tuko juu gari kwenye kenta juu kule. Haya jamani, tutakuwepo na kina Dudubaya, tutakuwa na kina AY, hey, kutakuwa na nani sijui nani ya triple A Arusha hapo sisi ndio tunapata tabu, tumevaa na nguo za kazi eh, tunalipwa laki na nusu, laki na nusu mm. mimi na mwanangu Bambo kila show moja. wazetu nyimbo moja tu laki mbili wanaimba eh, nyimbo hiyo akiimba nyimbo moja tu laki mbili, nyimbo mwapigie pia. Utakuta mtu kaandikishwa pale nyimbo ta, nyimbo tano mtu anachukua milioni moja na umetulia tu anacheza pole na kuja muda ubishona subiri muda tu ya usiku kuja kuperform sisi mm. tunapata shida huko jua kali tunalipwa laki moja na nusu mm. mlo wetu tukipoa kila mtu shilingi elfu tano elfu tano tukale mchana na jioni mm. ndio umeki elfu tano utapata tabia kweli humo ndani ya nyumba huwezi kupata wenzetu kule la duniani naona bambo akaanza kushauri bwana kwani kimbo ni si hatujui kuimba kama sana sana tushakuja kunywa bia zetu sasa tukaka mimi Sasa tujue kuimba mimi nika support wewe sisi tunajua kuimba wewe bambo mm. sasa mm. kwa nini hao wanatupiga bao na tuona sisi hatujui kuimba wanatuweka kama chambo, tunawatangazia wao kama heshima wamekaa na cheza pool tu na nini na nini kama perfume. Sisi hatuwezi kununua perfume tukanukia na sisi, tunaweza. Kwa hiyo tuimbe. Mhm. Uh -huh. Tuimbe tuimbe tukaanza kutunga tunga nyimbo tuimbe tuimbe, ndo Bambo akatunga nyimbo moja, maji ya kisima mkorogo umedunda, kama naikumbuka. Naikumbuka maji ya kisima mkorogo umedunda, oye, kama naikumbuka. Na mimi nikatengeza kitu kinaitwa marage mboga matunda, marage mama mboga matunda, nikiukumbuka mioki mwino inadunda. Alipiga sana marehemu Chifupa pale Clouds, hiyo sana tu, hmm. lakini hmm, hakijapata promo kama mapepe. Basi tukaenda enda Bambo naye akasema Nika baba ya matunda, bambo akaimba nani? Maji ya kisima. Maji Hazikwenda sana kivile. Tukaonekana naye wanaimba bambo na kingwetu tayari kama tukatoa nyimbo. Bambo akaja kutoa kitambi Mm. Kitambi kinamsumbua kwamba kitambi kiwa na kitambi ukiinama shida si na nini. Ile ikaenda. Mimi nikaenda. Nami nikasema ah, nikakanya ngwani pia naangalia mpira nikapiga mahesabu nikaanza kuimba kidogo kidogo, mapepe mapepe, nikaona watoto tu mapepe mapepe, wanavaa vimini, akiinama akidondosha hela, akiinama ah, mwana ndani anaonekana boxer si nini ah, Nikasema hii wao niwaimbie hata nyimbo moja hawa. Nikafikiria siku ya kwanza nikalala, sikupata jibu. Siku ya pili yake nikaanza mapepe mapepe mapepe, huyo mtoto mapepe, nakuja kuja kidogo kidogo. Nyimbo zangu mimi siandiki, mimi mliki kale level tu iko hapa mm, hata miaka mingapi ehe. Uh -huh. Bas. mapepe mapepe mapepe, ah. Nikakaa sehemu nikapata melodi nzuri, mapepe mapepe, ngoma inakuja mapepe mapepe mapepe, ngona eh, kolasi hajatulia huyu mwanamke mape hajatulia demu hajatulia tulia huyu demu mapepe ehe hajatulia tulia huyu demu mapepe mapepe hajatulia tulia huyu demu basi nikaandika kichwani hajatulia tulia hiyo korasi imekaa siku tatu nzima ni, na korasi kichwani hmm. mpaka mm. ikatulia siku iliyofuata sasa nikaanza kutengeza sasa zake hapa nifanyeje mapepe mapepe kaza hey Okay, Bagamoyo washikaji, kwa mfuga ndege eh, eh, nimeshanichuna hili devu linaniona bwege eh, eh, hiyo imekaa. Nairudia tena, Bagamoyo washikaji, kwa mfuga ndege nimeshanichuna hili devu linaniona bwege. Kuna rafiki yangu mmoja Bagamoyo anaitwa mfuga ndege pale mm. eh, nani anaitwa anaitwa Selemani mfuga ndege mm. Basi anambia uniushe ushe niite bwana mfuga ndege Bagamoyo. Kae ndio nianze nikaanza Bagamoyo, umeshanichuna hili devu linaniona bwege basi vesi nikaipata hiyo mm. Ikakomaa vesi ikatulia mpaka nikapata vesi ya pili. Baadaye wakaja vijana wawili wakanitafuta, wakaniona. Kijana mmoja anatoka Mbagala, kijana mmoja anatoka pale pale Ilala, mm. mmoja anaitwa Meja anatoka Ilala, anatoka Mbagala, kwa anaitwa Tanguru au Hassan Tanguru, naona bwana wakaja oh, mzee, bwana sisi tunaimba na sisi na ninapo mimi tayari na nyimbo yangu ndio nataka nikairekodi mapepe eh, lakini sasa wale walipokuja wale vijana ilikuwa ni mapepe bwana, natakiwa na vesi zingine ziongeze, kwa sababu nilivyoimba imba mimi vesi ya kwanza na ya pili imekomea si dakika moja na nusu. Mm. Sasa nyimbo dakika moja na nusu hiyo bado ile eh. eh. basi nikaambia nyinyi mnaweza kuimba, eh, tunaweza kuimba tusikilize. Wakaimba imba nyimbo zao za za kimapenzi, nina nini mpenzi wangu, I love you, nina nini. Nikaambia sikizeni hizo nyimbo hizo achana nazo, mimi nina nyimbo inaitwa Mapepe, sawa? Nakupeni mitihani Kolas inasema hajatulia tulia huyu demu mapepe, nabidi apepewe huyu demu mapepe mapepe mapepe. Ah, kasema nzuri, umesikia Esa? Hasa nataka vesi hapa, kila mtu kesho aje na vesi yake kama nyewe mimi vesi yangu isikilize, vesi yangu ishatengeneza mpaka moyo washikaji kwa mfuga ndege, limechanichuma hili demu linaniona bwege. Kwanza kucha kutwa hili demu kigonga njia, kesho kwa mwana kameta, kesho kutwa kwa kata pila mtoto bomba kipotama tena mweusi, mtume anagawa huyu demu kama bisikuti. Sasa cha kushangaza pale demu linaposema hata uchakuwa na Mungu kumnyima mwana mmezabi. Ah, bwana makubwa, matoko yana nafuu. Konye konye washikaji, mdudu wa chooni, tunamtoa bado huyu demu kichupi mkononi mmenisikia hapo hapo. Eh, kweli kweli bonge la pesa. Nataka vesi zenu. Kila mtu kesho ni la vesi. Nikiziafiki Niki tu tunaenda studio. Haina noma na noma kwa watoto wakatoka pale pio wakapoteana. Wakatengeza vesi kweli, kesho yake tukakutana tena, kaambia haya, Tangulu kusikilize. ndo Tangulu akamsikiliza eh, akasema Tangulu akapiga vesi anasema eh, mbuyoni sijui na deni ile demo eh, nimepigwa mtumbo na nini, kasema eh, yeye eh, imetulia na wewe dogo, wewe dogo, na akasema bwana, basi kini meja na kufanya jiona, sijui nifanyaje ili demu atulie. Kona imeingia na hii mapepe mm. mko tayari? Tuko tayari, twende studio. Ilikuwa saa nne asubuhi, nikampigia mwanangu Kameta. Kameta akasema njoni me, Metro studio huku sawa. Sisi tukakanyaga na miguu, kipindi hicho maisha magumu, tukatoka zetu Kigongo pale tunakanyaga na mguu mpaka nani studio, studio Metro studio wapi kule Msasani, Msasani nani uh, Oster Bay mm. studio ya Metro iko Oster Bay. Tukaenda Oster Bay tukakanyaga miguu mpaka Oster Bay, tukafika pale saa tano kama na nusu hivi basi tumechangamka pae na nini Kameta yule, sababu Kameta tayari ishatengenezaga nyumba malage mboga matunda kwa Kameta pale, naona ile na ile malage mboga matunda alinipelekaga mzee mmoja anaitwa Omari Mkali mm. Eh, ndo ndo akanionyesha Kameta, Kameta iko vizuri, nilikuwa simjui Kameta, lakini kupitia kwa Omari Mkali nikamjua Kameta, naona bwana eh, eh alikuwa anaimba nyimbo za taarabu taarabu, ule mzee nyimbo za nani. Basi kufika pale bwana, eh, kingoni nambia bwana, sisi nyimbo yetu, jambo letu, eh, eh hebu twende Kameta iko kwenye mashine pale hivi kasha kala sana nijua vizuri. Twende kimbia twende. Haja tulia tulia demo mapepe. Wale vijana wangu wanaitikia mapepe. Haja tulia tulia demo mapepe. Mapepe mapepe mapepe mapepe mapepe mapepe mapepe. Kameta anacheka. Yuko tu na anatengeneza biti. Biti kakamilika kakamilika. Hebu ingiza sauti twende ingiza sauti. Twende twende na chorus tukaingiza chorus pale safi. Ah tunaanza na face ya nani? Ah, nianze na pesa yangu, nikaanza na pesa yangu, nikakatamiza pesa yangu nikamaliza. Akaja dona akakatamiza, akaja mwingine akakatamiza. Kamera imeisha hii. Kweli eh, imeisha. Safi safi. Kweli ifanye mixing. Akaifanya mixing. Eh? Bonge la wiki tu nasikia redio zote mapepe mapepe, kona eh hey, bwana eh, hey. kweli mapepe redio zote kwa fujo DJs, si kwa nyuki DJs na nini. Mwanangu nani huyu mwanangu, mwanangu mwenyewe huyu Majizo Feshizo ndo alikuwa meneja yangu kipindi cha naisimamia vizuri mwanangu mapepe ile wiki ya tatu nasikia Kingwendwe kesho unaenda kushuti video kina Musabazi wanakuja hapa. Musabazi ni kwazi mjua Mm. Kina Musabazi nani sijui kina Juma Selemani wanakuja kushuti waelekezwa kwa hapa. Jamani, sijajipanga jamani, mmenikumbusha leo kesho. amna imbo yako ya katuni tu hii. Ni kutafuta watu wananukaruka hata tumemaliza. Haina full style bwana. Mm. Nikaona anyway nikawapanga wanangu, jamani, kesho mnajua eh, tunapiga video nyimbo. Kweli unaona Mungu kale kuonekana kwenye TV, wakalipanga wakaomba Mungu ni nini, tunakutana Ilala kesho, sawa sawa, shauri sharifu shamba hapo, sawa. Kutoa sharifu shamba kweli na kina Musa Panzi, kina Matiasi, akaja na Juma Selemani, kipindi hicho mikamera yao ile una ukiweka begani hapa dakika tano bega lote linauma, bonge la kamera mm, kubwa hivi <laughs> eh tukashuti Sharifu Shamba, tukaja tukashuti na Jangwani pale chini pale mm. ehe, na huko Kigogo juu, naona bwana. Basi tukashuti, mimi sikuamini kama itatoka tukashuti nikapatapata majima mafani wakachezacheza pale mapepe walipona nataka kingwendu unavyofahamika watu wakajazana nikapata tena umati wa watu sasa jamani nyewe mnadui ngoma ni mdundiko, nyewe mnatoka na huko tunakuja na ngoma yetu kama mbili mtoto kapotea, mapepe mapepe, sawa, ah, okay, eh, twendeni, kwa sababu nyimbo sio kama movie ama tamthilia uambiwe kwamba usiangalie kamera mm. kwa sababu unapoangalia kamera na ndio unaonekana mwe ndio unacheza vizuri kwenye nyimbo. ndio Unaona bwana, nyimbo naruhusiwa uangalie kamera muda wote ili ujulikane nani anaimba. Basi watu kama mapepe wanaangalia kwenye kamera pale, mapepe wanaitikia mapepe, kwa sababu washaisikia ndani ya takribani wiki mbili mm. inapigwa Unaona bwana, wiki ya tatu tukaifanya video, basi tia lishaka kichwani, mapepe yatulia tulia, wakaruka ruka vizuri wale watu zangu wakaperform vizuri, waka performance vizuri kabisa, safi na nini, safi safi. Basi mimi sikuamini bwana, ndani ya wiki inayofuata, yani kila TV napigiwa simu tu, jamani, ndo mapepe tunakuona hapa, nipafungulia hapa, tufungulia TV uko nyumbani hapo, fungulia hii TV uone mapepe mimi nitakuwa nipo na kimbia mbio natafuta sehemu ya TV na kuta kwenye wewe, hebu wewe kai TV kwanza, unani wewe katoa TV hapo, ana kai TV tata watu hapo ni watu huyu sana kwenye bara, angalia mapepe mapepe mapepe, wanaita na njomo mbona kile kwetu mapepe, imani imekata haya maana sijakaa vizuri, napigwa wewe, angalia nani hapo Star TV hapo Kimbano, angalia kweli wewe kaisa mapepe eh bwana eh, nikajisikia raha kweli, ndio pale sasa umaarufu kazidi kupanda na ndio ukapata show nyingi nyingi sana nyingi sana mpaka unaenda nje ya nchi unarudi eh. kundi limevunjika eh, maisha binafsi yakaanza akaanza eh. Sawa. Mm. Baada ya pale sasa maisha binafsi yanaanza. Kingwendu huku ni msanii ana show nyingi zinaendelea, lakini yupo kama yeye. Baadaye mkatafutana kwenye makundi, mkaanzisha upya ka, kaone badala ya kaole. Mm. Huku upande wa maisha ya kifamilia huku, mm. maisha yalikuwaje? Maisha kwa kweli, kwanza familia yangu ilikuwa inafarijika sana mm. Familia yangu ilikuwa najiona kama vile familia kitajiri mm. Unaona, kumbe ni kawaida sana baada ya kumwona baba yao msanii mkubwa, maana yule mwanangu wa kwanza kipindi hicho mwaka elfu mbili ile alikuwa na umri gani? Miaka miwili, elfu mbili na moja elfu mbili elfu mbili na nne ndo nimeshuti ile mapepe na ndo nimeimba nime, nime mapepe mm. Kalikuwa kana miaka kama sita hivi kila kiniangalia watu wale wanavyonifuata takia kwani niko na kitoto changu kile kidogo. Sasa watu wanawaangalia watu, mabuli mtoto anaangalia angalia watu, <laughs> fujo za watu Sema baba anataka kumfanyaje, anataka kumuua, anataka kumfanyaje? Afu ananiangalia usoni. Hata kutatu anacheka wanafurahi. Yeye yaani ananiangalia babake usoni naye anacheka cheka na kucheka. Hajui chochote maskini. Mm. Lakini nilipopata watoto sita. Mm. Kabla ya watoto sita kwenye eh. ndoa umeingia mwaka gani? Ndoa nimeingia mwaka 97. 97. Mtoto wa kwanza? 98. 98. Eh. Kwa hiyo 2004 ndo na miaka kama sita hiyo. Eh. Ndio. Miaka kama sita mwanangu wa kwanza hapo ndipo sijapata mtoto wa pili. Mm. Eh, 2004 sasa mama watoto tayari naye mjamzito. Mm. Anakaribia kujifungua mtoto wa pili. Ndio. 2004. Mm. Ehe. Ukapata watoto mpaka wakafika sita sasa. Eh, sasa hivi nina sita. Ehe. Lakini ilipofikia watoto wanne. Mm. Watoto zangu na familia hiyo nadhani na baadhi ya ukoo wangu wasema sasa Ukingwedu tajiri huyo mm. anaonekana kwenye TV na anaonekana sehemu zote mm. tajiri, wakawa naniheshimu sasa baada zile zarau zarau za zamani zamani, sasa wakawa wananiheshimu kwamba utajiri, kumbe ni maisha tu ya kawaida, ili mradi naonekana kwenye TV na nini mm. familia yangu wanaona yes, baba utajiri na nini eh ni kawaida tu, naona bwana. Mm. Kwa hiyo walikuwa najisikia raha sana familia kwamba wana baba msanii mpaka wanapata umri sema ehe, baba yetu msanii, na wakaniomba baba, ukienda kazini kwako tuletee na mikanda yako ile tukuone hapa. Mm. Kumbe na watoto zangu washabiki pamoja na mke wangu wanacheka sana kiniona kwenye TV mama watoto wangu. Kwa hiyo na washabiki kumbe ni wanangu nao. Nikaja kujigundua na mimi mwenyewe na mshabiki wa Kingweni kwa sababu mimi ninaposhoot sometimes huwa sioni na shoot nimemaliza napeleka pilika zangu baada ya kwa mimi huko na shoot huko ila ukiambia na siku nikaja kujiona mwenyewe mm. tena kumbuka nikuja kujiona hiyo siku ile movie ya kufa kufaana ile mm. ambaye mwogo mchungu ananiuzia bahari Mm. Baada ya kiwanja kaniuzia bahari mwogo mchungu. Mm. kufa kufaana inaitwa. Hiyo nilicheka sana sana yani mpaka nikafikia mahala kwamba sasa nilikuwa nachukua CD kule Kariakoo na kuja nyumbani kupata muda naweka pale tap nakaa najiangalia. Sasa tunachukua zile kali ambazo nazijua mm. kwamba basi natulia na furahi sana mpaka nasema yule Kingwendu yuko vizuri. Mimi ndio mshabiki sasa wa Kingwendu. Mimi ni Rashid sasa. Eh, Rashid sana eh bwana, nikasema kumbe nafanya vizuri, sawa, sikulewa sasa. Mm. Nikasema sasa niendelee kufanya vizuri, sababu ukijiona unafanya vizuri, ukielewa si unabweteka na sanaa inakufa. Mm. Unaona bwana, kwa hiyo familia yangu ili enjoy na ina enjoy mpaka hii leo, unavyoona inanisikia raha, sawa, wananiheshimu na wanaipenda kazi yangu vizuri mno. Ni, surprised kidogo mm. au nilichokifurahia tuseme mm Unasema kwenye ndoa umeingia 97. Yes. 97 katika historia yako mwanzo wakati unatuambia ni miaka ambayo ulikuwa Kariakoo hivi, kama sio Kariakoo eh, tisini na saba niko Kariakoo. Upo Kariakoo. Eh, kwa sababu themanini na saba ndo nimeanza kazi kampuni ya bia. Mm. tisini na sita nimeacha. Mm. Ndo South Africa wakaingia ubia. Mm. tisini na saba niko Kariakoo. Ehe. 97 upo Kariakoo. Eh. Kuna kitu ambacho umekikumbusha kidogo South Africa walivyoingia ubia pale. Kitu gani kilifanya wazawa mkafukuzwa? Ah, kwa sababu wengi kwanza tulikuwa vibarua mm. naona bwana mm. alafu wale walikuwa wamepointi baadhi ya watu zao wenyewe kutoka na, ah, kwao kutoka kwao na na pale pale vile vile kwa point na alafu wanaangalia na elimu vile vile kwa sababu pale wasazo umeingia pale mm. inatumika tumika kidogo kimombo mule mm. unaona bwana tunatumia kizaramu eh, sisi tunatumia kizaramu na Kiswahili akaona mm. hapo kwanza tuache kitu tuache wengi wengi tu tukae kwa pembeni Eh, eh, tisini na saba upo eh. Kariakoo mm. kwenye godown chini Ehe, Shimoni, Shimoni kule Ehe. Shimoni kule ukakaa mwisho siku saba ile 98 nikajiunga na kikundi cha New Generation sasa Ilala mm. Ah. Kwa natoka Kariakoo naingia kikundi kwenye kufanya mazoezi. Sawa, 97 kipindi upo chini kule kama msaidizi mpiga debe tu. Eh. Baadaye ukawa dalali eh. Lakini ukasema kuna watu na kuangalia kwa macho fulani afu watu wakawa nakufa kufa pale. Mm. Kuna zengwe lolote ambalo uliliona kwa upande wako ama ni machale tu yalikucheza ndio kaamua kutoka kupanda juu kwenye biashara ya nyanya? Machale tu na vile vile kuna baadhi wa marafiki rafiki zangu wanaambia bwana mzangi huko chini huko mm. watakumaliza mwanangu mm. huko chini kuna ushindani alafu kuna watu wazima watu wengi kule chini wachawi wachawi mm.